Goedenavond allemaal. Welkom. We vieren het feit dat we 20 jaar bestaan. Onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel, de opening van de nieuwbouw. En eigenlijk stiekem ook al een klein beetje de opening van Bit2D, ons nieuwe datacenter. Moulin Rouge is het thema vanavond. Ja, we wilden gewoon weer eventjes iets anders doen. Om mensen ook gewoon eventjes uit hun dagelijkse zakelijke sleur te halen. Dus een beetje een provocerend thema, dat, eh, dat mocht wel, vond ik. ben blij dat, eh, dat het klaar is. Waar het bij dit gebouw om gaat is gastvrijheid. En eh, als ik zo om me heen kijk, dan eh, denk ik dat dat gelukt is.